Yo, yo, ça va Nico Yo ouais. I said a ring, ring, it was 7 a.m. I said don't move myself to go again Cold water in the face, it brings you back to yeah. this old old place Knuckle merchant and bunker soup Must get up and learn those rules Yo. With the man and the crazy ship I said one say sun and one say slip FM PM2 world journey out the boogaloo It gets you up, and it gets you up But how long can you keep it up? je voulais juste te dire au revoir avant de te voir Je voulais juste un peu d'espoir mais peine perdue y'a plus d'espoir T'as choisi la couleur noire à tout regret j'ai fait chat noir Et tu donnes mon perchoir Je me suis ramassé le trottoir yeah. Le trottoir je connais, c'est là que je suis né Dans la rue des enculés, c'était ma destinée Terre noire, terre d'Afrique, terre de feu politique Mais pour le feu, qui mais pour la salle, c'est La course à la présidentielle, laisse là bien l'essentiel Une comédie perpétuelle, tout ça pour une grosse quenelle Une fois à l'Elysée, c'est tous des planqués Inconnus ou de renommée, tous des pucelles farouchée. En plein vite, fait des morts, activité phare au gouvernement Insultes et discours sanglants, juste un envoi de tyran Je ne me veux pas alarmiste, mais en ces temps des plus critiques J'ai plus confiance en bêtise dans le chef politique Yeah, yeah, Faites du bruit pour Nico Yo, yo Yo, yo Yo You love Don't stop Yo, check it up, check it up, check it up, check it up, check it up Yo avant de plus le pouvoir. Je voulais juste un peu d'espoir, mais plus perdu, y'a a plus d'espoir. T'as choisi la couleur noire, à tes regrets, j'ai fait chat noir. Et du coup, de mon perchoir, je me suis ramassé le trottoir Yo, le trottoir, je connais, c'est là que je suis né. Dans la rue des enculés, c'était ma destinée. Terre noire, terre d'Afrique, terre de feu politique. Pour le fait qu'il a pas d'éthique, mais pour la stratégie. Yo. La course à la présidentielle, et ça vient l'essentiel. Une comédie perpétuelle, tout ça pour une grosse quenelle. Une fois à l'Elysée, c'est tous des plantiers. Yaouf, agonie, de renommée, tout est puissant, farouchés en Emploi fictif et des tombes activité phares au gouvernement. Insulter, discours cinglant, juste un envarbe de tyran. Je ne me veux pas à alarmiste, mais en ces temps des plus critiques, j'ai plus confiance en Bentley, dans nos chers politiques. Arrêtez de faire les malins, car un jour ou demain, fils de chers politiciens, vous nous mangerez tout dans la main. Je remercie ce gouvernement qui nous fiste au sang Avec un petit discernement on partira gagnant. À vous, mes frères ou parents, s'il vous reste un peu de grand, battez-vous pour vos descendants, ce ne sera pas un geste vent. Sur de l'humanité, un gamin abandonné qui est poigné, il cherche sa destinée. Arraché à sa patrie, il ne guérira jamais. Ils ont joué avec sa vie et ne sourira plus jamais. Cette vie n'a jamais marché. Liberté, égalité, fraternité, car soi-disant civilisés, ils nous ont jamais respectés. Et au fond, c'est une douleur. Tout cela pour une couleur, ils nous ont pas fait de fleurs, car l'étranger fait peur. Ça vient m'a dit, oui, mais comment faire avec ces guerres particulières J'ai pris le chemin de la sortie. Retour au sources pour ma part, j'aurais voulu juste y croire. Parti pour un nouveau départ, il faut rattraper le retard. Un retard accumulé, à force de trop fumer j'avais pu m'en dissuader, mon avenir j'aurais pu sauver. Yeah. On a tout ce qu'il faut pour te faire disjoncter. Le mic, le funk, la tease et le tarpé Le flow, le style, l'envie et les idées. Affûtés comme des mercenaires. Défoncés sans en avoir l'air. Nos voix résonnent sur la terre entière. Nos sons détonnent, ils s'étonnent, ils s'entonnent et plaisent à ta mère. Tu peux rien y faire. T'arrêter de tête se balance de tous côtés, d'avant en arrière, ouais ça y est t'es lancé, t'as le rythme dans la peau et le rap dans le sang, c'est le chip de l'impro et il se lance maintenant, faites du bruit pour Monsieur Christian Fed au clavier, s'il vous plaît. c'est fini pour moi. Merci, merci. Ok, ils ne veulent plus s'arrêter. je voulais pas vous... C'était pas mon attention. Et je passe pour le rabat-joie.